በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ አስራጺ፣ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ላይጠየቁ አካላት በስም በአካል በግብር ሶስት ብዬ በአምንም ይህንን ዓለም በመፍጠርና በመሳለፍ በህልውና በአገዛዝ አንድ አምላክ ብዬ በማመን በሁለት ወገን ንጽሕት ድንግል በምትሆን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በመተማመን በጻድቃን በሰማዕታት ምልጃና ጸሎት በማመን መርሐ ግብሬ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምን ቆያችሁ? አሜን። በባህሪው ሽረት በመንግስቱ እልፈት የሌለበት የዘመን ዘመናት ባለቤት የጨለማችን ብርሃን የሞታችን ትንሣኤና የትንሣኤያችን በኩር ሞታችንን ሞቶ ሕይወትን የሰጠን የደከመ ማንነታችን በፍቅሩ ያገዘልን ዘላለም የሚራራልን አባት መድን ዓለም የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተመሰገነ ጻድቃን ሰማዕታት እንደየክብራቸው እንደየማይረጋቸው የተመሰገኑ የተከበሩ ይሁኑ። አምላክን ያስገኘች እመቤታችን አምላክ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ የተስፋ ምንጭና የድህነታችን መሰረት ስለ አምላክ የምንነጋገርባት የህይወት መስታወታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ነው። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ አስራጺ፣ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ላይ ላይጠይቆ አካላት በስም በአካል በግብር ሶስት ብዬ ባምንም ይህንን ዓለም በመፍጠርና በማሳለፍ በህልውና በቅድምና በአገዛዝ በስልጣን በመግደል በማዳን አንድ ብዬ በማመን በሁለት ወገን በድንጋሬ ሥጋ በድንጋሬ ነፍስ ንጽሕት ድንግል በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በማመን በመተማመን ሕይወት የሚሰጠው እግዚአብሔርን ቃል ልንነጋገር መርሃ ግብራችንን በጸሎት ጀምረናል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ሳይገባን ለዚህ ጊዜ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን በባህሪው ሽረት በመንግስቱ እልፈት የዘመን ዘመናት ባለቤት የጨለማችን ብርሃን የሞታችን ትንሣኤና የትንሣኤያችን በኩር ከሞት ወደ ሕይወት ከርኩሰት ወደ ቅድስና ያሸጋገረን ሞታችንን ሞቶ ሕይወትን የሰጠን የደከመ ማንነታችን በፍቅሩ ያደሰልን ዘወትር የሚራራልን አባት መድን ዓለም የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ለዓለም ሕዝብ ሁሉ የተስፋ ምንጭና የመዳናችን መጀመሪያ ወይም የመዳናችን መሰረት የሆነች ስለ አምላክ የምንነጋገርባት የሕይወት መስታወታችን ስለ አምላክ የምንነጋገርባት ቋንቋችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እማ አምላክ ስሟ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እንደየክብራቸው እንደየማይረጋቸው የተከበሩ የተመሰገኑ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢረዳን ጥቂት ሰዓታት ከእግዚአብሔር